Vēlreiz <laughs> Меня зовут Татьяна. А, пришла на курсы с целью улучшить состояние спины, шеи, позвоночника в целом и общего состояния по здоровью. А, в принципе, за 10 дней пока еще не удалось. А, немного, немного стабилизировалось эмоциональное состояние. То есть в начале курса у меня было такое, ну не упадническое состояние, но немного такое слегка местами подавленное. А сейчас, сейчас гораздо лучше, процентов на 50, в принципе, в принципе лучше. А, и перепады настроения тоже, они более гладко проходят. То есть я не думала улучшать эмоциональное состояние, а в итоге, получается, пока улучшила его. <laughs> И, в принципе, из таких результатов, наверное, то, что хотела исправить, практически ушел нервный тик, который у меня был на лице. Сейчас, вот, если он раньше был несколько раз в день, очень часто достаточно, что сейчас я вообще забыла, что он был, и он иногда проскакивает вот так вот импульсами какими-то. То есть вот тоже то, что уже полгода он был и не проходил, а сейчас, в общем-то, я забываю про него. Вот как-то так.